Hola, eh, soy Jorge Molist y el libro que quiero recomendar es un libro español de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Es una acción que transcurre eh, durante la Guerra Civil Española, previa a la, a la Guerra Mundial, y ocurre en Marruecos. Yo diría que es un Casablanca español, y realmente hace que Sira, la protagonista, tenga que eh, resolver enigmas y eh, vivir unas aventuras apasionantes. Soy Jorge Molist para Club Dante.